aseguran la misa cada mañana a las 8 en el convento. Feliz fiesta, Padre Mario, y también a los compañeros sacerdotes, Padre Juan y Padre Romano. Feliz fiesta, Madre María Josefina, Josefina, y a todas las hermanas, y a nuestra Madre Federal, nueva Madre Federal, que es nuestra Madre María Angelina. Feliz fiesta a todos ustedes de la Guardia de Honor que están alrededor del Monasterio de Habitación de, María, aquí en San Salvador. Feliz fiesta a todos ustedes fieles que pasan o que, son, que tienen la costumbre de venir aquí para rezar, para rezar y cambiar también sus corazones, porque si estamos aquí, como dice Juan Pablo II, somos en status conversiones, en estado de conversión. Felicidades San Francisco de Sales. Es la segunda vez que me hace una cosa así. Pero en otro lugar. Fue en Utah. Fue el día del 24 de enero 2007. Hace más de 13 años, 17 eh, años. Porque el obispo ha tenido, ha querido venir para celebrar la misa del 24 de enero 2007 por integrar de nuevo en el monasterio de la habitación de Paris la, la Guardia de Honor. Yo lo digo claramente a ustedes, la Guardia de Honor. Cuando empezaron la Guardia de Honor, cuando no, empezaron de ser rector de los santuarios de Paris Monial el rector anterior me ha dicho, usted, Eduardo, usted es el director particular de la Guardia de Honor. Pero no te preocupes porque hay ningún trabajo, porque hay ningún guardia de honor. Esto fue, en 2000, en 2000, 2000, 2001. Y cuando la, Madre Superiora de México en 2006, abril 2006, me ha pedido de, decir a las hermanas de patrimonial, de integrar de nuevo la Guardia de Honor, mi, cara fue completamente roja hasta el fin del pelo, porque para mí la Guardia de Honor fue una cosa muerta. No fue posible de, pedir esto a las hermanas, pero ya he visto 1.500 guardas de honor en México este momento en 2006. Lo digo inmediatamente después del viaje de las reliquias organizada por la señora Alicia Bovisage. De ahora hay 25.000 miembros de la Guardia de Honor ahora en este lugar de México, el eh, Monasterio de la de María, campaña 47, insurgentes Miscuac 3920. La conozco perfectamente la dirección. Y finalmente las hermanas, las hermanas de Pájaro Bañal, el 8 de diciembre de 2006 han decidido de de integrar de nuevo en los muros del convento el secretario de la Guardia de Honor. Yo he, faltado un poquito de, fe porque he pensado que va a caer. En un año se la terminamos. No, después de un año fueron 300 miembros, miembros de la Guardia de Honor y ahora yo no sé el nombre porque son, son mucho más, pienso 4.000 o así. Pero cuando el obispo ha querido celebrar la misa el 24 de enero de 2007, no fue un accidente que ha impedido el obispo de venir, fue la nieve. Ah. La nieve no ha podido salir de su obispado, él me ha pedido de, venir para celebrar esta misa, presidir la, misa de la integración nueva de la Guardia de Honor en Panamá. Yo no sé a qué cosa usted piensa, San Francisco de Sales. Yo no quiero saber, es tu problema con Dios. Pero encantado, finalmente, que usted me hace este regalo, Monseñor, porque me recuerdo bien que usted me ha pedido, y nos ha pedido con Alicia, de no solamente de pedir a los obispos de renovar la consagración del Salvador cada año, pero nos ha pedido de, de trabajar en el terreno, en las parroquias, en las comunidades, en las empresas. Y el signo de hoy, Monseñor, es una gracia especial porque regresamos hoy, en, mañana en Francia, yo en Bélgica, y hemos finalmente hecho usted que ha dicho, pero ya desde muchos años. La gracia que, tenemos es de ver en cada parroquia que visitamos, vemos muchas medallas, muchos miembros de la Guardia de Honor. Se infunde, se, se, crece de verdad la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús en El Salvador y pienso que Gracias, San Francisco de Sales, por tu intercesión con Santa Juana de Chantal, con Santa Margarita María Coque, con todos los santos que, que aman tanto el Sagrado Corazón de Jesús. Y más que nunca, como decimos siempre con la señora Alicia, que está aquí con nosotros en esta celebración, de verdad, el Sagrado Corazón de Jesús, más que nunca, es para hoy. Es para hoy. Pero, ¿cómo difundir? ¿Cómo difundir este amor al Sagrado Corazón de Jesús? Quiere tener solamente una palabra. He visto porque cuando el Padre Mario me ha dicho de